নমস্কাৰ দৰ্শক সকল জাভাত ফৰ লুপৰ স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম জাভাত কেনেকৈ ফৰ লুপ ব্যৱহাৰ কৰে এই টিউটৰিয়েলত আমি উবুনটো 11.10 জেডিকে 1.6 আৰু ইক্লিপ্স 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই টিউটোৰিয়ালটো অনুসৰণ কৰিবলৈ জাভাত ৰিলেচনেল অপাৰেটৰ্ছ আৰু ইফ ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ৱেবছাইট দৰ্শন কৰক ইয়াত ফৰ লুপৰ চিন্টেক্স আছে ই ইনিশিয়লাইজেশ্যন লুপ কণ্ডিশ্যন আৰু ইনক্ৰিমেণ্টৰে গঠিত তাৰপিছত ইয়াত ফৰ ব্লক আছে যি লুপ কন্ডিশন ট্ৰু হোৱা লৈকে দেখুৱাই থাকে এতিয়া ইক্লিপ্সত এটা উদাহৰণ চেষ্টা কৰা যাওক সেই ইক্লিপ্সলৈ যাওক আমাৰ ওচৰত ইতিমধ্যে forloopdemo নামৰ ক্লাস আছে মেইন মেথডৰ ভিতৰত forloop যোগ কৰা যাওক সেই মেইন ফাংচনৰ ভিতৰত টাইপ কৰক ইণ্ট i সেমিকলন তাৰ পিছত for parenthesis মানে বান্ধনীত i equal to 0 semicolon i less than 10 semicolon i equal to i plus 1 এই স্টেটমেন্টে লুপটো কিভাবে উন্নতি হৈ আছে সেয়া সিদ্ধান্ত লয় লুপৰ বাবে আৰম্ভণি চৰ্ত হৈছে i equal to 0 এই চৰ্তয়ে সক্ৰিয় কৰিবলৈ ভেৰিয়েবলক অনুমতি দিয়ে লুপৰ চলি থকা চৰ্ত হৈছে i less than 10 যদি চৰ্তটো হসা হয় তেনেহলে ফৰ ব্লক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব নহবা ইয়াক মন কৰা নাযাব তাৰমানে যেতিয়া i 10 সমান বা বেছি হয় ব্লকটো প্ৰদৰ্শন কৰা নহয় তাৰপিছত পিছত i equal to i plus 1 কয় যে কিভাবে লুপ ভেরিয়েবল সলনি হব ইয়াত i মান শূন্য সৈতে আৰম্ভ হয় ই যেতিয়ালৈকে লৈকে 10 হৈ থাকে ই লুপৰ প্ৰতিটো ইটাৰেশ্বন মানে পুনৰাবৃত্তিৰ কাৰণে ই একেৰে বাঢ়ি থাকে এতিয়া i সৈতে কিছু কৰো হে কালি ব্ৰেকেট খুলক আৰু বন্ধ কৰক কালি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাইপ কৰক system dot out dot print ln aru print i into i i hunnor para no loike protitur hoinkar borgok print kore etia output swajauk he program to hongrokhon korok aru run korok ami jene sabo paru loop tur hoinkha hunnor para 9 লৈকে ৰান কৰে সংখ্যাটোৰ বৰ্গ প্ৰতিটো ইটাৰেশ্যন মানে পুনৰাবৃত্তিত প্ৰিন্ট কৰা হৈছে এতিয়া সকলো দুই অংক সংখ্যাবোৰক প্ৰিন্ট কৰা যাওক যি 3 বা 5ৰ গুণিতক হয় সেয়ে i মান 10ৰ পৰা 99 হ'ব লাগিব সেয়ে i 0 পৰা i 10 লৈ হলনি কৰক আৰু i less than 10 or para i less than 100 oloi holoni korok. Tar pisot curly bracketot jodi e teniba paso gunitok hoi ami he hoinka he print korim. He type korok if bracketot i mod 3 double equal to 0 or bracketot i mod 3 5 double equal to 0. A statement e prohikkhon kore je i tini ba pasore bibhajjo hoy ni nahoy tar pisot curly bracketot ami i man print korim এতিয়া আউটপুটত চোৱা যাওক সেই প্ৰগ্ৰামটো সংৰক্ষণ আৰু ৰান কৰক আমি চাব পাৰোঁ যে সংখ্যাবোৰ তিনি বা পাঁচৰ গুণিতক হয় এইভাৱে আমি জাভাত ফৰ লুপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতে এই টিউটৰিয়েল সামৰণি পৰিছে এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছোঁ জাভাত কেনেকৈ ফৰ লুপ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰ্য বাবে তিনিটা অঙ্ক সংখ্যাক আৰ্মস্ট্ৰং নাম্বাৰ বোলা হয় যদি ই ইয়াৰ সংখ্যাৰ কিউবৰ যোগফল সমান হয় উদাহরণ স্বরূপে 153 is equal to 1 cube plus 5 cube plus 3 cube এনে ধরনের সকল তিনি অঙ্ক সংখ্যা বিচাৰক স্পোকেন টিউটোৰিয়াল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ আৰু ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই ৱেবছাইটত পোৱা যাব IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌসুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ